Haya, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kokote kule ambako mnanifata. Siku ya leo ni siku tena njema, siku ya furaha kwangu, siku ambayo Mungu ametupatia ah, tuzungumze tena tu, tuwe na neno la kuchangia katika ufalme wa Mungu. Nikukaribishe mtoto wa Mungu, nikukaribishe mtu wa kabila takatifu la Mungu, nikukaribishe tena katika kipindi hiki wewe ambaye Mungu amesema ya kwamba hakuiti tena mtumwa bali anakuita mwana. Nikukaribisha yule ambaye Mungu amesema ya kwamba wewe uko wa ukoo wake, ambaye umebarikiwa wakati umeingia na umebarikiwa wakati umetoka. Acha tuwe pamoja katika kipindi hiki na tuzungumze madogo kwa siku hii ya leo. Uh, siku hii ikuwe ya furaha kwako na iwe ya baraka kwako. Nimebarikiwa sana kwa wakati nilikuwa niko natayarisha muda huu mdogo nafikiri kwamba na wewe pia utabarikiwa. Kwa kawaida mimi sitakuwa mrefu sana katika hotuba yangu hii fupi kwa YouTube sababu uh, nikupatie muda mwingine mwingi wa kutafakari, muda mwingine mwingi wa wa kusoma peke yako neno la Mungu. Bila kukawia, tutakwenda kusoma katika kitabu uh, takatifu. Acha tusome katika kitabu uh, tunasoma katika kitabu cha Yoshua sura yake ni ya kenda uh, sura yake ya kwanza tafadhali, kumradi na mstari wake wa kenda. Biblia inasema hivi, tusome katika jina la Yesu Kristo. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na shujaa, usiofu wala usivunjike moyo, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakuwa pamoja nawe kokote uendako. Amen. Kwa kusoma hivi tunafarijika sana sana sana, sababu eh, katika usomi huu, katika usomi huu tuko tunaona mambo ambayo yananifanya mimi nizungumze na wewe leo. Uh, imefikia wakati eh, kiongozi mmoja anakwenda na mwingine ambaye alikuwa anamrudilia anafikia kuja. Huyu alikuwa ni ndugu Musa. Mungu amemuita Musa. E, unakumbuka shabaha ya, ya, ya wito wa Musa haikukuwa nyingine kama haiko kutosha wana wa Israeli katika nchi ya utumwa e, Misri, huko ambako walikuwa katika kongwa ya wana wa Misri na Mungu akainua mtu mmoja. Siku ile tuliongea ajili ya nani? Ajili ya Samsoni. Tukasema ya kwamba Mungu akitaka kumsaidia mtu ama akitaka kusaidia taifa hajaongea na watu wote, hapana. Mungu anajichagulia mtu mmoja katika huyo mtu, alafu Mungu analeta wokovu ya watu wengi kwa mtu ambaye aliyeona Mungu alitembea katika eh, familia ya Waisraeli walio waliokuwa eh, Misri huko, akamwona mtu mmoja. Huyo mtu mmoja naye alikuwa alikuwa anaitwa Musa katika familia ya, ya Walawi. Na wakati Musa alikuwa amegunduliwa ame na Mungu, Mungu akamfanya ya kwamba apitie ma formation ama apitie mafunzo itakayomfanya awe kiongozi mzuri katika kuongoza watu wake eh, katika kuongoza watu wake. Hili tu wakati Musa aliishi pia katika hii, e, mazingira ya, ya Farao haikukuwa kitu nasibu, hapana. Kuna wakati mwingine maisha ambayo tunayopitia leo ni maisha ya kututayarisha katika e, position zenye tutakwenda kuzichukua kuzi, kuzi kesho. E, tatizo ambazo tunaweza kuzipitia leo, kuna wakati mwingine hizi tatizo ni mafundisho ajili ya baraka ambazo tutakwenda kuwa nazo kesho. Sasa Mungu akamchagua Musa eh, katika kumchagua Musa, Musa akafanya nafasi yake akatosha watu, wa Israeli Misri na kuwapeleka katika eh, njia ya kwenda Kanani, na hapa hajawafikisha Kanani ajili ya mambo mawili matatu. Mimi sitazungumza hayo leo, lakini kukakuwa tena mtu ambaye Mungu amemchagua kumrudilia Musa. Nikwambie, esheke ama kushindwa kwa kiongozi ni, ni kwamba akose mtu atakayemrudilia. Ukiona kiongozi ambaye anayekuwa Melkisedeki ambaye hawezi kuwa na mtu wa kumrudilia kama we, yeye hayupo, sababu sisi ndani ya mili yetu hatuko vyuma. Unaona, vyuma ndio vinaweza kuwa vinakuwa na siku nyingi sana ya kuisha. Hata, hata chuma chenyewe kinakuwa na, na, na, na muda yenye haikiwezi tena kuendelea, sababu kukikuwa eh, ndugu eh, eh, moto ikiwepo na, na chuma kitakuwa hakita kuwepo tena. Eh, una, unajua kukikua vitu ambavyo vinaweza kumsumbua Chuma, hata Chuma yenyewe haitakuwepo tena. So mbele ya siku mtu ni lazima ajitayarishie nani, ajitayarishie mtu atakayemrudilia kwa nafasi yoyote ile, ikiwa ni utumishi, ikiwa ni kazi, ikiwa ni, ni, ni, ni hali zozote zile. Na ndio maana katika nchi zetu kunakuwa vitu vigumu vigumu sana, sababu hata hao wakubwa wa nchi hawataki kwamba watu watawarudilia, hawatayarishi mtu ambaye atakayemrudilia awe na mawazo kama yeye ya kuongoza nchi mbele na maendeleo. Ndio kwa maana watu wanabaki katika viti eh, mpaka mpaka si, sijui eh, bunduki ndio iwatoshe yako ama sijui ni magonjwa. Huyo ni mtu ambaye ameshinda katika uongozi. So Mungu akamchagua Yoshua. Huyu Yoshua mwana wa Nuni ndio amechaguliwa, na huyu Yoshua ukumbuke, ni mtoto tu kabisa wa, wa, wa, wa kimafunzo wa Musa. Musa amekwenda ame naye katika hali ya, ku, ya, kum, ya kumsaidia na kujifunza kwa Musa. Ukumbuke huyu huyu Yoshua mwana wa Nun na Kalebu ndio walikwenda tena kule kupi, pamoja na hao wengine wa kumi wapelelezi walikwenda na hawa Musa na eh, Yoshua na Kalebu ndio walileta habari nzuri. sija kwenda huko sana, lakini nilikuwa nataka kusema hapa ndio tuko tunazungumza. Musa hayupo, hayupo tena, ni, ni ndugu Yoshua ndio anakuwa hapa na huyu Yoshua maana yake nini? E, nitakuwa niko na, na usowefu wa kusema maana ya, ya, ya, ya majina ya watu ambao niko nazungumza. Maana ya Yoshua ni Yeshua. Yoshua maana yake ni ukombozi, mkombozi. Ina maana yake kuna watu ambao wanakuwa na majina iko na maana sawasawa. Yoshua, Yeshua, Hosea na Yesu hawa wote maana yao moja ni ukombozi. Hawa wote maana yao moja Hosea hawa wote maana yao ni ukombozi. Ndio kwa maana um, itakuwa iko vyema kwako kujua maana ya Yoshua. Unajua, wakati mwingine jina inamvaa mtu. Huyu Yoshua amekuja kwa wakati mgumu sana, wakati watu walikuwa wanapitia katika jangwa na kunakuwa makabila mengi mbele zao zenye zinakuwa ziko zinawatisha. Kumbuka huyu Yoshua ni mwanajeshi ni amiri jeshi, anajua vita sana, amepigana vita eh, miaka makumi nne karibu ya Musa, lakini alijua ugumu wa, wa, wa, wa, wa jangwa. Wakati, wakati mwingine fulani akafikia kwamba anaogopa, hawezi tena kuendelea, anasikia kama vitu vinamchanganya vina sana. Ndio wakati huyu Mungu anakuja Uh, anakuja na kumtia nguvu. Sasa hapa ndio tumesoma ya kwamba aseme uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako, kila uendako. Sasa tuseme kidogo tu kwa ajili ya uhodari. Kwa nini mtu anaweza kusema uhodari? Kwa nini uhodari? Kwa nini uhodari? Kwa nini? Kuna mtu mmoja amesema ya kwamba uhodari sio kutokuwa na nguvu ya kuendelea, lakini uhodari kama ningesoma eh, uhodari ni kuendelea hata kama unafikia kwamba kosa nguvu unasikia kwamba unakosa nguvu, lakini katika kukosa kwako nguvu unaendelea. Ndio uhodari. Mwenye amesema hivi ni, ni Napoleon Bonaparte. Sasa uhodari ni nini tena? Uhodari ni ile kuwa na ushupavu. Uhodari ni kuwa na ushupavu. Uhodari ni kuwa na juhudi, ni kuwa na bidii. Uhodari hapa ninasoma, uhodari ni kuwa shujaa. Uhodari ni kuwa imara. Unajua kukuwa hodari ni kuwa imara, ndio ndio uhodari uhodari <laughs> ni kuwa imara. Sasa uhodari unaonekana katika nini? Uhodari haujaonekana wakati mtu analala, hapana. Uhodari tu unaonekanaka wakati kuna kuwa matatizo. Unaweza kujua kwamba mtu ni hodari ama ni shujaa zaidi sana katika vita, katika challenge, ndio utaona mtu kwamba ni hodari. Unajua mwanajeshi akitoka nyumbani analaga nyumbani kwao ya kwamba mimi nakwenda na sijui kwamba nitarudi. Huyo anajua anajua kwamba nikienda huko huko kwa, kwa shamba ya mapambano na kwenda, lakini sina matumaini hakika kwamba ninaweza kurudi, lakini huko anajua kwamba nitakwenda. Akifika njiani anaona anaona magari nyingine inatoka kwenye shamba ya mapambano, wengine huko wamevunjika, wengine huko wamekufa lakini yeye anasema kwamba hata hivyo mimi naendelea. Haijatosha, haijatosha hapo, akiwa kwenye mashamba ya mapambano anapiga risasi, wengine huku wanavunjika, wengine huku wanakufa, lakini yeye hajakimbia, anaendelea kupiga adui. Huyo mwite hodari. Sasa hodari inaonekana, wa mtu unaonekana katika vita, uhodari wa mtu unaonekana katika vita na huyu hodari ni kitu cha ndani kikubwa sana, kinamtofautisha mtu na watu wengine. Mtu ambaye anayekuwa hodari ni mtu ambaye Mungu amempatia nguvu ya kupatia watu wengine matumaini. Unajua, dunia ya leo siku baada ya siku inakosa watu ambao wanakuwa na hodari na washujaa, sababu tunakuwa hatuna hatuna mashujaa. Tunakubali mambo yale tusinge tusinge yakubali, sababu tunaogopa ya watu wengine watasema nini tunaogopa watu wengine watatu, watatuzania kuwa tuko aje. Tunakuwa tunajificha, tunajificha nyuma ya maandiko mengine eh, ajili watu watusamehe. Unajua, leo duniani ukisema ya kwamba hii ni zambi na hii hii haifai, watu ambao wanaishi katika nchi hizi za Ulaya, kuna mambo ambao wanaita LGBTQ. Ukisema kwamba hii ni zambi LGBTQ, na makanisa mengi tu wanakubali hayo Wanakubali ajili watafute msosi ya watoto, watafute gisi watoto watakula. Wanakubali. Ukisema kwamba ewane, eh, hii kitu si kweli, ina maana yake unakuwa unakuwa adui wa dunia ina maana yake utakosa kazi, ina maana yake utakuwa hauna rafiki. Na wale wa LGBTQ wanakuwa na pesa sana, wanaandika mabarua, wanakutia mafoto za foto yako kwa watu wengine wote, wanakuona kwamba wewe ndio shetani. Hata kama hivyo sasa uhodari ni kuendelea hata kama dunia nzima inakuchukia. Unajua hii si rahisi sana mtu uone mtu katika kundi ya watu sana, kundi ya watu inaenda njia moja ama inaenda kushoto, si rahisi sana uone mtu tu mmoja katika kundi lilote nzima aende kuume. Lakini ikiwa huko kuume ndio kunakuwa kweli, moyo wa uhodari unasema ya kwamba mtu aendelee moyo wa hodari unasema ya kwamba mtu asikate tamaa, moyo wa hodari unasema ya kwamba mtu aendelee. So hodari ni mtu ambaye anasimamia kweli, hata kama hiyo kweli itafanya ya kwamba asiishi tena. Hodari ni mtu ambaye anasimamia kweli, hata kama hiyo kweli itamtenga na marafiki. Je, wewe uko tayari kutengana na rafiki zako ajili ya kweli? uko tayari kutengana na watu wengine ajili ya, ya, ya, ya kweli. Uko tayari kuambia watu kweli, hata kama huo ukweli unge, ungetuma ya kwamba watu wakuchukie. Hodari hiyo ni hodari. Nilikuwa nasema hodari wa kwanza, kuna kuwa hodari katika Bwana. Huyu ndugu hapa alikuwa anaambiliwa, Mungu iko namwambia aseme uwe hodari katika Bwana na nguvu zake. Hodari katika Bwana, hodari katika Bwana hodari katika Bwana na nguvu zake, hodari katika Bwana. Kukuwa hodari ni kukuwa tena na na courage, ndio wanaita courageous, kukuwa mtu iko na courage, courageous ama kwa, ki, kwa Kiswahili cha, cha Kongo mtu ambaye iko na na courage ndio wanaita mtu ambaye iko na bidii, anafanya sana kwa na bidii, kwa na bidii. kuwa na bidii ni kitu kikubwa cha ndani ya mtu ambacho mtu akiki, aki, akiendea ndani watu wengine wanaambukiwa. Ni lazima kutokee mhodari mmoja apindue mambo, mambo makubwa. Unajua, nimekuambia tokea zamani ya kwamba Mungu hajasema na watu wote, hapana, lakini anazungumza tu na mtu mmoja. Huyo mtu akizungumza naye, alafu anaambukiza watu wengine, so uhodari unaambukia uodari unaambukia, uodari na kuwa na nguvu katika Bwana unaambukia. Unajua, viongozi wa leo ni lazima tutie watu nguvu. Kuwatia nguvu ni, ni, ni kuwaambia kweli, hata kama kweli hiyo inauma. Mungu ni lazima atakwenda kusaidia wale watu ambao watakwenda simamia kweli Mungu inafika wakati anaenda kuamsha watu, anakwenda kuamsha vijana. Niseme na wewe kijana unayenisikiliza, uhodari na kukuwa na bidii na kukuwa shupavu kama vile huyu ndugu Yoshua alivyoambiwa hapa katika Bwana ni kusimamia kweli. Wakati dunia inalewa kama mlevi, wewe simame. Wakati watu wanaendea vitu visivyokuwa vya maana, wewe simama kwa imani yako. Je, Umeshafikia nafasi ambako unasikia kwamba imani yako inayumbayumba? Umefikia nafasi ambako unasikia kwamba uh, imani yako imekuwa challenged? Jipe moyo <laughs> uwe, uwe hodari katika Bwana. Katika ndoa yako umefikia nafasi ya kwamba mambo hayaendeki tena. Katika kazi yako um, um, umesikia um, ya kwamba mambo haya, haya, haya, watu wanakuchukia kabisa kwa sababu ambazo wewe usizozijua. Uwe hodari katika Bwana simamia misingi ya imani yako. Je, umeanza kazi, umeanza sijui biashara, umeona kwamba watu wengine ah, vitu haviendeki, vitu unajaribu kufanya hiki na kile, ah, vitu haviendeki. Ah, kukuwa na bidii <laughs> Unajua, bidii si kwamba leo utafanya bidii alafu hapo hapo mambo yanabadilika. Hapana, bidii na maana yake ni lazima uwe na bidii alafu uendelee katika bidii. Sio kwamba utafanya leo bidii alafu kesho ukinyamaza vinaishia hapo, hapana. Lakini bidii ni, ni kazi ya kufanya kila leo. Unapoamka ujipatie kazi ya kukuwa na bidii, ndio ndio uodari huo. Uodari ni kusema ya kwamba hata kama na sina, sina nafasi kwenye nafikiri kwamba pesa ya kupatia watoto chakula itatoka, lakini unasimama na uhodari. Anza na maombi, omba, ukuwe na bidii, gonga mlango, tafutisha na utapata. Ndio uhodari huo. Watu wa hodari ni watu ambao wananyang'anya shetani e, maeneo yake katika Injili, katika mambo mengine, na wanampatia Mungu tukufu. Nikuombee Mungu leo uwe mhodari, nikuombee Mungu leo uwe shujaa, nikuombee Mungu leo utangaze, ushangaze dunia, nikuombee Mungu leo uwe, uwe mtu ambaye anakwenda kushangaza dunia. Nikuambie kitu kimoja, kunakuwa kitu ambacho kinaitwa hii uhodari. Hakuwezi kuwa uhodari wowote ule bila imani, sababu kama haujakuwa na imani ambayo inaongoa milima, basi unashindwa, sababu adui wa imani ni woga. Ukiwa na woga hawezi kuwa, hawezi kuwa hodari. Wahodari hawezi kuwa na woga. Askari akienda vitani akiwa na woga, huyo hajafaa kabisa katika eh, eh, kazi ya, ya, ya askari woga na, na, na askari haviendani, lakini ujasiri huo, hata kama woga unakuwa na kuendelea mbele na kusema kwamba mambo yatakuwa mazuri huko, ndio, ndio, ndio mshindi huo, ndio, ndio muodari huo, na hiyo ndio kazi ambayo siko tunafanya. Je, unaona kwamba vitu haviendeki kwako? Mimi niko nataka nikuombee leo, nataka tuombe pamoja na wewe. Nataka tu tuombe katika masaa haya, katika wakati huu tuombe na tuambie Mungu ya kwamba aongeze kimo cha imani yetu, aongeze kimo cha uhodari, aongeze kimo am, pale ambako tutakapofikia tunasimama kwa mambo ambayo yanakuwa yana challenge imani yetu, tutasimamia tu imani tutaona mifano mingine kwa siku zitakaokuja ya Meshak, Shadraka, Abednego na utaona kwamba watu wamesimamia imani na Mungu hawajawahi kuacha mtu wowote ule ambaye amesimamia imani. Tafadhali nikuambie kwamba kuwa na uoga ni, ni hali kawaida, ni hali ka, kawaida kabisa. Unaweza kuwa na uoga na katika uoga wako ukakuwa na imani pia. Ndiyo inaandikwa ya kwamba uoga ni adui wa imani, lakini hata hivyo katika ile uoga wako ni lazima udirije ile woga wako ama udirect ile woga wako kwa Mungu, yeye akupatie imani, akuze imani yako, usimame kidete kiasi unaweza kuwa shujaa. Ah, Mungu akubariki ndugu yangu kwa siku ya leo. Sijui nini ambayo unayopitia. Je, ni magonjwa? Nikwambie kwamba imani inakuwa ni chembe chembe ndogo ya aradali ambayo inayogeuza, ah, inaweza kuleta msitu mzima. Imani pia ni ni, mwa, ni mwanga ni, ni, ni chembe chembe ndogo ya mwangaza katika giza kubwa. Vitu vyote vinaonekana kwamba vile haviwezekani, lakini simama na uhodari katika nafasi hiyo. Simama na uhodari katika na matatizo hayo. Simama na uhodari katika eh, shida hizo unazozipitia. Je, wewe uko mtumishi wa Mungu na unaona kwamba mambo hayaendeki, unafikiri kwamba utashindwa? Simama na uhodari usi, usi, usiende kushoto, usiende kulia wengine wanaenda usijui mafinansma huku na kule. Simama na uodari katika Mungu, Mungu atakuacha Mungu ambaye aliyekuita hajakuita ajili ya kutupe katika jangwa, hapana. Nikuambie hivyo, Mungu alikutosha Misri, anakuita katika jangwa, si kwamba tu akuio mumu jangwa, hapana, lakini anakuita katika jangwa ujifunze kiasi uwe mtu mzuri, uwe mtumishi mzuri katika Kanani uwe mtumishi mzuri katika nchi ya asali na maziwa. Kwa hiyo ubarikiwe mtu wa Mungu. Nitakwenda kuomba pamoja na wewe. Sijui eh, unakuwa na, na shida gani na unakuwa na matatizo gani, lakini tuombe Mungu ajaze imani, ajaze mafanikio katika maisha yako. Mungu Baba, katika jina la Yesu namwombea huyu ndugu anayenisikia na kuniona kwa siku hii ya leo, sijui uko wapi, lakini Mungu umwezeshe huyu, umsaidie, umpatie neema, utujaze kadiri ya uwezo wako utupandishe nguvu ya imani, utupandishe nguvu ya mafanikio. Ni kwa uwezo wa jina la Yesu. Anayepitia matatizo ya ndoa umsaidie, leta mwangaza. Anayepitia matatizo ya mafanikio, leta mafanikio kwa jina la Yesu Kristo. Wanaopitia nguvu, shida mbalimbali, uwawezeshe waone uhodari. Watumishi wako wanaopitia mambo magumu, wanaokuwa challenge na hiki na kile katika makanisa yao na waombea katika huduma zao na waombea, wapatie uhodari na kusimama kidete, wapatie ushujaa na kusimama imara kwa jina la Yesu Kristo. Haya, asante sana kwa kunisikiliza. Umenipatia muda mzuri tena kwa kusikilizwa na wewe. Nimeona tu furaha hii, nimeona tu nafasi hii, ni opportunity. Mimi ninamalizia hapa, lakini nikuambie ndugu yangu, ikiwa wewe umebarikiwa katika njia moja ama nyingine kwa uh, message hii na kuomba uende kuklike kwa katika eh, shene hii yetu ni Chance Beast, tafuta kwa YouTube eh, klike hapo alafu ujiabone. Ninakuwa na mission moja, mimi nimemwomba Mungu na niko na kuomba wewe pia ya kwamba kwa, kwa mwaka huu tufikishe zaidi ya uh, 1000 ama elfu moja ya watu ambao wanaotusikia ajili iwe huduma nyingine hapa kwa YouTube, sababu hapa kwa YouTube kunakuwa mambo mengi sana. Utusikize na utusaidie. Je, utakuwa nawe katika miongoni mwa wale watu ambao watakwenda kutusaidia kufikisha watu elfu moja ambao wanajiabone katika shene yetu, na hii huduma ifikie watu wengi. Kujiabone kwako itakuwa ni njia moja ya kusupport hii channel na kufanya ya kwamba tufikie wengi, sababu video zetu hazioni na watu wengi. Nakumbuka video ya nyuma tume, tume, tume, tume shoot na wewe ulikuwa uko mtu wa kuiona, watu makumi saba na nne ndio wameiona hadi hivi ina maana yake tukiwa wengi eh, ina maana yake watu wengi watakwenda kuiona. Na kusii mwana wa Mungu utusaidie, acha uambie wengine watu wa rafiki zako, uambie watu wengine ambao unaowajua ajili ya channel yetu, watumie na wa, wa subscribe na wa subscribe na wa, wa, wa, wa like hiyo video kiasi Mungu aende kufanya mambo makubwa pamoja na wewe. Haya, alikuwa wako mchungaji Chance Bisimwa Benson. Barikiwa.